anthropoi dysmorphoi kai teratoodeis teratoodeis kai dysmorphoi eisi toe somati apotes koines physices morphes apiontes eisi de hos ho hypermegas gigas nanos di somatos di kephalos kai toyauta alla terata hois prosarithmuntai ο μεγαλοκέφαλος, μεγαλομουκτέρ, χεϊλόν, γνάθλον, Στραβός, λορδός, χοϊράδοόδες, κούφος, κουρτός, μπλαϊσόπους, φοξός, μαδαρός, φαλακρός. Ταύτα τα ονόματα ου παρατίθεμεν τους άλλους το θάσδοντες. alla tes ton pragmaton gnoseos eneka